готово. Клипом поставим Термогелит ТВ. Мы живое видео хотели сделать. Вот с Новым годом. Почти 7 недели осталось. До этого мы хотим живой видео. М? Jakarta 2018 году. Новым годом! Всем привет! Очень красивая елка. Наверное, будет 12 метров. Всем подписчикам, всем подписчикам мало осталось. Интервью, да? Туда, туда ловить. Yangi yildagi orzu tilaklaringizni aytingiz. intelligence кадры скажу вам. А видно, съемка. О, вот этого надо съемка. <laughs> Да, нормально, четко. Ага, четко, чего? А не надо, это, это, это, это, это, это, камерает Гюлләре члән Нилуфарым Дем Новым годом Kafe bor mana coca mana biz kirib bormoqdamiz kafega yangi yil oldi to'rt yuz Durakşan.tc كيف يمري السراني يمرض الله في كرمان باي باي باي قد خرسو كافي جاي سو بوزي تونس خرسو كيف يمري السراني يمرض الله في كرمان моргает Сердце меня обрекает Вай, вай, вай, как Первый. хорошо меня с ума не своди Ты мне сегодня напиться Первый я с тобой буду Второй, вот он Ой, как хорошо, все будет у нас хорошо. Мы кайфуем в ресторане, евро-доллары в кармане. Вай, вай, вай, как хорошо. Термоклиптовый прямой Прямо эфир. в улицу пошла Тормознул я Мерседес У нее будет все капец Исталик, да? Var yotib Мерседес тормози